so hello everyone welcome back to my channel तो गाइज आज मैं आप के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है क्योंकि अगर आपने ये वीडियो थोड़ा सा भी देख लिया आपने तो यहाँ पे आपको पूरी नॉलेज आपको समझ आ जाएगी और यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ 100 परसेंट यहाँ पे आपकी जॉब लगने वाली है टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर ठीक है तो यहाँ पे जो है वालकन इंटरव्यू है डायरेक्ट यहाँ पे हायरिंग eh, निकल कर आ चुकी है और यहाँ पे जो है वो सभी छात्र छात्राएं जा पाएंगे जिन्होंने आई कर रखा है और मैं आगे आगे बताने वाला हूँ कि आपने किस ट्रेड से आई कर रखा है वो कैंडिडेट कैंडिडेट एलिजिबल हैं और कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है सारी प्रक्रिया मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ तो यहाँ पे आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे Tata Motors walk in interview direct यहाँ पे आपकी जॉब लगने वाली है डायरेक्ट आपका इंटरव्यू के बेस्ट पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बेस्ट पर यहाँ पे आपकी भर्ती होने वाली है सिलेक्शन होने वाला आपका और यहाँ पे जो टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर आपका काम जो रहेगा सिर्फ आपको आठ घंटे तक काम करना होगा और आठ घंटे की सैलरी देख सकते हो बारह हजार छह सौ रुपए पर मंथ से मैक्सिमम भी सैलरी आपको मिलने वाली है साथ ही साथ टाटा मोटर्स कंपनी में काफी अच्छे अच्छे आपको बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं जो कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे रहना खाना ड्रेस मेडिकल की सुविधा और बस की सुविधा आपके पास वो जो कंपनी जो है वो प्रोवाइड करा रही है हर महीना यहाँ पे सोमवार और गुरुवार को यहाँ पे इंटरव्यूज लिए जाते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू के वेस्ट पर यहाँ पे भर्ती होती है तो कैसे आपको भर्ती होगा कैसे चयन प्रक्रिया होगी सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है जो कि वीडियो का कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्टेट अपनी क्वालिफिकेशन ये तीन चीज़ों को डाल देनी है दोस्तों ये तीन चीज़ें डालने में बिल्कुल भी ना झिझक करें क्योंकि ये आपसे मुझे पता चलता रहता है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप ये तीन चीज़ें जो है होगा जरूर से डाल दिया करें ठीक है अगर आपने मेरे टेलीग्राम को जाकर के ज्वाइन नहीं किया मेरे भाई तो जाकर के कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि वहां पे क्या होता है कि मैं वहां पे भी सबसे पहले चैनल से भी पहले पहले आपको अपडेट करा देता हूं ठीक है तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो तो चलिए अब इसके हम बेसिक डिटेल्स के बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज लिमिट सारी डिटेल्स यहाँ पे बताने वाले हैं तो चलिए बेसिक डिटेल्स के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ सो गाइज जैसा कि यहाँ पे देख ही सकते हो Tata Motors Limited IT industrial training recruitment 2022 यहाँ पे पंतनगर में आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है पंतनगर लेटेस्ट जॉब वैकेंसी 2022 है गाइस यहाँ पे आपकी जो लोकेशन रहेगी पंतनगर यानी उत्तराखंड के अंदर रहने वाली है और यहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स वगैरह देख पाओगे एंड आपको कैसे ऑनलाइन करना होगा वो भी यहाँ पे आपको पता चल जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के माध्यम से मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है जो कि यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे Tata Motors walk in interview recruitment है दो 2022 टाटा मोटर्स लिमिटेड पंतनगर में वाल्कन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती कराएगी जिसमें आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है आई पास आउट कैंडिडेट और एप्रिएट कैंडिडेट इस कंपनी में जो है भाग ले सकेंगे ठीक है टाटा मोटर्स लिमिटेड पंतनगर में यहाँ पे वालकन इंटरव्यू के माध्यम से प्रत्येक महीने सोमवार और गुरुवार को यहाँ पे आपका इंटरव्यू के वेस्ट पर भर्ती किया जाए किया जाएगा ठीक है वो सभी छात्र छात्राएं जिन्होंने आईटीआई विभिन्न प्रकार की ट्रोडस यहाँ पे पास कर रखा है वो सभी जा पाएंगे और साथ ही साथ काफ़ी अच्छी अच्छी सुविधाएं भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी ठीक है और यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे Tata Motors Limited direct walk in interview ITI वाले छात्रों के लिए बड़ा अच्छा मौका है यहाँ पे निकल निकल कर आ चुका है टाटा मोटर्स कंपनी में ठीक है यहाँ पे आपको बेनिफिट्स भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो Tata Motors Limited D pass job recruitment 2022 Tata Motors वाले interview recruitment Pantnagar 2022 details notification की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे टाटा मोटर्स लिमिटेड जो कि पंतनगर की तरफ से वैकेंसीज निकली है यहाँ पे रिक्रूटमेंट आउट किया गया है अप्लाई मोड की अगर बात करें यहाँ पे तो अप्लाई मोड आपका कैसे रहेगा तो यहाँ पे देख सकते हो ऑफलाइन के बेस्ट पर रहेगा ठीक है डायरेक्ट यहाँ पे वालकन इंटरव्यू रहने वाला है टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनी की तरफ से यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे प्रत्येक महीने के यानी नवंबर दिसंबर में प्रत्येक महीने के मंडे और ट्यूजडे के लिए यहाँ पे लिखित परीक्षा या फिर इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती कराई जा रही है यहाँ पे ड्यूरेशन जो रहेगी यहाँ पे बारह मंथ के लिए यहाँ पे ड्यूरेशन है ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखना होगा और अगर पोस्ट नेम एंड ट्रेड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे जो कि यहाँ पर आपकी ट्रेड यहाँ पे फिटर या फिर एम बी या फिर डीजल मैकेनिक या वेल्डर टर्नर मशीनिस्ट पेंटर ठीक है इन ट्रेडों के साथ अगर आपने आई पास कर रखा है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है सीओ e अगर की ट्रेड्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमोबाइल है फिटिंग है वेल्डर है ठीक है फैब्रिकेशन है और भी कई सारी यहाँ पे जो ट्रेड हैं वो निकल कर आ चुकी हैं जॉब लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो पंतनगर के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है कौन कौन इस इस जो है बालकन इंटरव्यू में जा सकेगा तो यहाँ पे male and female both candidate जो दोनों ही कैंडिडेट जो जा सकेंगे एंड अगर मैं बात करूं एज हेलमेट के बारे में तो एज हेलमेट यहाँ पे देख ही सकते हो जो कि यहाँ पे मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज छब्बीस होनी चाहिए ठीक है जिसकी डेट ऑफ बर्थ आपकी बिटवीन एक बारह उन्नीस से लेकर के एक दस दो हजार चार के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे होनी चाहिए एज रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे आप साफ साफ देख ही सकते हो एज रिलेशन के बारे में और यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका जीरो फीस रहने वाला है कोई भी फीस फीस आपको कोई भी शुल्क नहीं जाने वाला है यहाँ पे तो यहाँ पे सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो सैलरी आपकी क्या मिलने वाली है सैलरी जो मिलेगी आपको यहाँ पे बारह हज़ार रुपये पर मंथ यहाँ पे आपको मिलने वाली है सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे रहेगा तो यहाँ पे देख ही सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा इंटरव्यू के based and medical checkup and documents verification ठीक है एंड uh, यहाँ पे बात करें यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा जो कि आपने क्वालिफिकेशन टेंथ कर रखा हो चाहे आपने आ, आ, किसी भी स्टेट से पास किया हो ठीक है और सीबीएसई e से किया हो चाहे आपने आईसीएसई बोर्ड e से किया हो ठीक है आईटीआई ट्रेड जो आईटीआई जो आपने पास किया है चाहे एनसीबीटी से हो या फिर एस से हो ट्रेड मैंने आपको बता दी जो कि आप देख ही पा रहे होंगे ठीक है और यहाँ पे note C O C O E candidate completely ITI minimum 1.5 year से लेकर के फर्स्ट ईयर मार्कशीट कंपलसरी होनी अनिवार्य है आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हो candidate must declare and education qualification higher technical qualification and candidates need note apply यहाँ पे हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन है जैसे डिग्री डिप्लोमा वाले वो यहाँ पे नहीं लिए जाएंगे ठीक है और अगर ऑलरेडी यहाँ पे कर रखे हैं यहाँ पर काम कर रखा है आपने टाटा मोटर्स में तो भी वो भी कैंडिडेट नहीं जा पाएंगे वो भी नहीं लिए जाएंगे ठीक है सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पे बारह हज़ार रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड कराई जा रही है ठीक है और यहाँ पे जो है आपका ई एस आई भी यहाँ पे कटने वाला है zero point seventy five percent का यहाँ पे ठीक है जिसमें दोस्तों कैंटीन की सुविधा भी है चाय की सुविधा भी है स्नैक लंच डिनर ठीक है ड्यूरिंग वर्स वर्किंग आवर्स और जो सत्तर रुपए पर मंथ यहाँ पे चार्ज इसका कटने वाला है एंड अगर ट्रांसपोर्ट फैकल्टी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो बस की सुविधा भी यहाँ पे रखी गई है और यहाँ पे जो है आपको चार सौ पचास रुपये पे करने होंगे यूनिफॉर्म की सुविधा भी यहाँ पे रखी गई है जो कि एक जोड़ी जूतों की सुविधा भी है यहाँ पे साथ ही साथ दो वर्दी यहाँ पे आपको वन मंथ के अंदर यहाँ पे दी जाएगी ठीक है और जिसमें आपका वीकली छुट्टी भी होंगी ठीक है वीकली छुट्टी होगी जो कि संडे के दिन होगी काम रहेगा सिर्फ आपको आठ घंटे काम रहेगा कंपनी के पॉलिसी के ठीक है और यहाँ पे टाटा मोटर्स की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपको क्या क्या लेके जाना होगा तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो टाटा टाटा मोटर्स कंपनी की तरफ से आपके पास जो है अपनी जो सर्टिफिकेट है टेंथ का वो आपके पास होना चाहिए आईटीआई का मार्कशीट होनी चाहिए ठीक है अगर आपने पास कर रखा है तो अपग्रेड कर रहे हैं तो भी उसका एक एडमिट कार्ड वगैरह जो भी हो वो आपके पास लेटर होना अनिवार्य है कॉलेज का कॉलेज की तरफ से भी तो पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेकर के जाने होंगे जिसमें आपका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे पीछे रेड बैकग्राउंड आपका यहाँ पे होना चाहिए या फिर वाइट होना चाहिए गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होनी चाहिए जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस है पैन कार्ड है आधार कार्ड है वोटर आईडी कार्ड है ये होनी चाहिए पैन कार्ड आपके पास होना अनिवार्य है आधार कार्ड या पैन कार्ड कंपलसरी होना चाहिए जिसमें आपके जिरोक्स वगैरह और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लेकर के जा सकते हो एंड अगर बात करें यहाँ पे बालकन इंटरव्यू की जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे देख सकते हो नवंबर और दिसंबर एवरी सोमवार और गुरुवार को यहाँ पे आठ बजे से लग जाता है लगेगा और एड्रेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देख ही सकते हो प्लॉट नंबर वन सेक्टर ग्यारह integrated industrial estate SIDCUL Pantnagar pin code यहाँ पे देख सकते हो छब्बीस इकतीस तिरपन district Udham Singh Nagar Uttarakhand gate number छः पर आपको जाना होगा उपस्थित होगा ये एड्रेस भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हो ठीक है और जो बात करें हाउ टू अप्लाई की तो आपको कैसे अप्लाई करना है और कैसे आप नोटिफिकेशन ऑफिशियल इसका पीडीएफ नोटिफिकेशन देख पाओगे चलिए मैं आपको यहाँ पे वो भी बता देता हूँ सो गाइस देखिए ऑनलाइन पीडीएफ देखने के लिए या फिर ऑनलाइन नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको क्या करना होगा देखिए कहाँ पर आना है देखिए आपको क्या करना है आपको डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा डायरेक्टली वहां से आप क्लिक करके डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ की मदद से आप देख पाओगे या फिर आपको क्या करना है आपको आना है गूगल पर ठीक है और गूगल पर आने के बाद आपको यहाँ पे देखिएगा सर्च बार का ऑप्शन जो कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे सर्च बार के ऑप्शन पर आपको यहाँ पे टाइप करना होगा ऑनलाइन जॉब तक जैसे कि यहाँ पे देख ही सकते हो ठीक है ऑनलाइन जॉब तक मैंने टाइप किया और टाइप करने के बाद जैसे ही मैंने सर्च किया आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है ठीक है जो कि यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन जॉब तक डब्ल्यू तक ठीक है ये भी आपको देखने को मिल रहा है आपको क्या करना है सिंपली इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा जो कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो थोड़ा सा नीचे आपको आना है और नीचे आओगे तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फॉलोअर का ऑप्शन ठीक है अगर आपने यहाँ पे वाई फॉलो नहीं कर रखा जरूर से यहाँ पे फॉलो बटन पे क्लिक करके सिर्फ एक सेकंड लगेगा क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली हो जाएगा इससे क्या होगा कि आपके पास जब भी यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल है यहाँ पे डाला जाएगा आपके पास ना तुरंत से नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा ठीक है तो ये यहाँ पे जरूर से फॉलो कर सकते हो एंड अब जब ऊपर आओगे तो ऊपर आने के बाद आपको फर्स्ट टैप पर देखने को मिल जाएगा Tata motor limited ID industrial training recruitment दो पंतनगर ठीक है आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा जो कि यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स सारी की सारी यहाँ पे रीड कर लेनी है ठीक है अब रीड करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है सारी चीजें यहाँ पे पढ़ लेनी है ठीक है पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है आपको आना नीचे ठीक है और नीचे जब आओगे नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन जो कि यहाँ पे देख सकते हो ठीक है अब यहाँ पे ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए क्या करना होगा देखिए इन्होंने जो वेबसाइट पर नहीं बताया है एक नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरी जानकारी दे दी है ठीक है तो यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है ठीक है यहाँ पे आपको क्या करना है इस पर आपको क्लिक कर देना है आप आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा जो कि यहाँ पे आप साफ साफ देख ही पा रहे होंगे ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो वाल्क इन इंटरक्रूटमेंट in Tata Motors Limited Pantnagar I pass candidate और एपीएड कैंडिडेट यहाँ पे जो कि फाइनल ईयर में अगर कर रहे हैं वो भी यहाँ पे कैंडिडेट जो है जा सकेंगे मंडे और ट्यूजडे थर्सडे के दिन ठीक है यहाँ पे जो है पोस्ट अगर की बात करें तो यहाँ पे आई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का नाम दिया गया है ड्यूरेशन आपको बारह मंथ का द्वारा यहाँ पे रखा गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो कि साफ साफ यहाँ पे दे रखी है एज की बात करूँ मैं अगर तो यहाँ पे 18 से लेकर के 26 वर्ष के बीच के उम्मीदवार जा सकेंगे ठीक है और अगर टेंथ क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास टेंथ होना पास अनिवार्य है जो कि आपने किसी भी स्टेट से आपने पास किया हो चाहे सी e से किया हो यूपी बोर्ड से किया हो या फिर आई सी एस ई बोर्ड से किया हो ठीक है और जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा है रेगुलर आपके पास उत्तीर्ण होना अनिवार्य है आई आपने कर रखी हो चाहे आपने एस से की हो या फिर एस से की हो ठीक है जो कि आपने जो ट्रेड है वो यहाँ पे फिटर हो चाहे एम एम बी हो ठीक है मोटर मैकेनिक व्हील हो या फिर डीजल मैकेनिक हो वेल्डर हो टर्नर हो मशीनिस्ट हो बहुत सारी यहाँ पे ट्रेड वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी ठीक है एंड जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही रखा है ठीक है और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो कि मैंने आपको बताया डिग्री डिप्लोमा वाले यहाँ पे नहीं जा पाएंगे और जो जो कैंडिडेट यहाँ पे टाटा मोटर्स कंपनी में ऑलरेडी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं वो भी यहाँ पे नहीं जा पाएंगे ठीक है और यहाँ पे मैं आपको बता दूं इंटरव्यू इन मेडिकल चेकअप के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे टाटा मोटर्स लिमिटेड की तरफ से रहने वाला है एंड स्टाइपेंड एंड फैकल्टी की बात करूं मैं तो सैलरी जो कि मैंने आपको बता दिया बारह हज़ार रुपये पर मंथ है और यहाँ पे आपका zero point seven five percent यहाँ पे आपका जो आपका जो ई एस आई सी है वो यहाँ पे कटने वाला है कैंटीन की सुविधा भी मैंने आपको बता दिया जो कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया है जो कि मैं आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में और यहाँ पे वैसे डिटेल्स और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे समझ पाओ और अच्छी तरह से देख पाओ तो यहाँ पे भी इन्होंने दे रखा है सभी इच्छुक उम्मीदवारों के लिए दिए गए पते पर अक्टूबर से लेकर के नवम्बर दिसंबर दो के महीने में किसी भी सोमवार व गुरुवार को सुबह आठ बजे गेट नंबर छः पर उपस्थित हो सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अगर आप जानकारी लेना चाहते हो तो ये नंबर यहाँ पे दे रखे हैं इन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो कि भाई हमें कहाँ पे आना है किस तरह से आना है ठीक है तो टाटा मोटर्स का ऑफिशियल ये यहाँ पे रिक्रूटमेंट है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप यहाँ पे देख पाओगे ठीक है तो आई होप आपको यहाँ पे सारी समझ आ गई होगी अगर आपका कोई भी डाउट या फिर किसी तरह का सवाल पूछना हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे भाई मैं आपको वहां पे भी रिप्लाई दे दूंगा वरना मिलेंगे जल्दी नई वीडियो में नई वैकेंसी के साथ तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और टेलीग्राम को ज्वाइन ज्वाइन नहीं किया भाई टेलीग्राम को जो अभी ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पर जो है फॉलो जरूर से भी कर सकते हो